देखो खाना को देखो धीरे धीरे आओ देखते हुए खाना पे देखो आओ देखते हुए आओ आओ आओ आओ देखो स्लोली स्लोली स्लो वॉक घूमो लेफ्ट है Abdul left left left left left left left Ballu पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे होल्ड अभी डायलॉग एक बार देखो खाना तुम खाना तुम में बल है कि नहीं उसका पता अभी चल जाए उसका पता अभी चल जाए युद्ध परिषद के बाद ही चलेगा परंतु बातों को युद्ध परिषद के बाद ही चलेगा बातों हाँ, में तो तुम बहुत बातों के तुम तो बहुत गरीब हो ये तुमने सिद्ध कर दिया बातों के तो तुम बहुत गरीब ये तुमने सिद्ध कर दिया हमारा समाज का बड़ा दूसरा है इस बार क्या न्याय के विरुद्ध करने थोड़ी आए लाभ का कुछ बात पर हंसो गाना समझ गया मैं युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है गाना समझ गया युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं लोग झूठ कहते हैं गाना ने ये किया वो किया तुमने स्वयं सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम केवल बातें बनाना चाहते हो तुमने स्वयं ही सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम बातें बनाना ही चाहते हमारे यहाँ आई गए तो आनंद करो तुम लोग हमारे यहाँ आई गए हो तो आनंद करो तुम ठहरे और तुम तो तुम लोग तो ग्वाले हो राजमार्ग के अक्षर अच्छा और तुम तुम क्या जान जब तक यहाँ हो चल कर राजमार्ग का सीखो तुम लोग तो गवाले तुम लोग तो गवाले हो जब तक यहाँ हो तो राजमार्ग का तुम लोग तो बाले हो राजमार्ग का ऐश्वर्य और हमारे यहाँ आए गए हो तो अब हमारे यहाँ आ गए हो तो राजमहल का शोहरा हमारे यहाँ आ गए तो आनंद करो तुम लोग तो गाले हो राजना का ऐश्वर्य और सुखू का यार अब हमारे यहाँ आ ही गए हो जाके सर के बेटा है तो हमारे हमारे आ गए हो तो आनंद तुम लोग तो कौन है वो राजमहल का ऐश्वर्य तुम क्या जानो जब तक ना हो जब तक राजमहल का हो हाँ, वो क्या आप लोग लोग तो अब हमारे यहाँ आ ही गए हो तो राजमहल का आनंद तुम तो वो गवाली और तुम क्या जानो राजमहल का ऐश्वर्या तो जब तक हो यहाँ तक राजमहल का सुख भोगो जब तक हो यहाँ राजमहल का सुख भोगो गुस्सा क्या हाँ? गुस्सा जाओ लेफ्ट निकल जाओ दोनों left Gracias. Thank you. Cut ये जयात बैत बारी कमा जिया जया टिंभा इंभा Dame cuatro. बाबू भाई